Herkese selam dostlar. Gördüğünüz gibi yeni bir video ile karşınızdayım. Bu günlerim sizlerle yeni bir oyun tapışam. Bu günlerim berber olacağım. Bunu ben Reşat Bağır'ın videosunda tapdım. Linkini verir sağ olsun. Gireyin de oyunumuzu oynayalım. Burada pula işareti var. Oyuna gir demektir oyuna. İki tane seçenek var. Styles, Styles vaxtsızlığı, Speed'i vaxtdan. Bunu hiç girmem. Bunu oynayalım. Birinci farksız zon ya. Bakın kaç. Üç tane şey verir. Burada da diğerine inanmazsın. Başını kesmezsen diğeriyle. Satsın çiçeği. Mən heç baktım vaxtdan oynayamıram. Oyun da sizə görə ben de arkadaşlar şey bağlayacağım. Bu yaratağım aşağıda. Kulağımda diye kalmasın. Dostlar oyunda kasmalar olur yani. Donmalar var. Ondan olsa da olmaz çok doğru. Cehennem zamanlısı falan. 94 bal bir yana karşına atlayıp şey şahmet olmuyor. Çatında biraz çatında ve insanla şuna biri 94 kaldı. Bomba çözülüp başıma kırttı. Bir yerine kırmamış. Tese bir yerine kulağını da kırkar. Çok bir yerine kırmamış. En azından karşından dalmışım. Kulağından aşağı bak. Şöyle. septembro время. Солнце большого мир. Там там я. Старинный на свет. Счастливый. Я влюблюсь в халка занятия. Bunu da başına kırık kırık çerçeveyi sıktan. Yaman çocuğu oldu bu. Onun başını straks praten of wat mag laten. Zo lekker graag. go first. Oğlum kaç baxdı ya. Biraz adam oxşadı. Prosto bu. Taksiçə olsa qıraqdakılar nəyə saxlayır? Burada birazcık kaldım. 46 diyebilirim. Yani çatların başını kesmek lazım bu kocaman. Dostlar Azerbaycan'da YouTuberlar arasında en soğuk like saat olsa Azerbaycan'da YouTuberlar artar. Şu anda da like'lar artar. Bütün Azerbaycan YouTuberlar Çox azərbaycanlılar gedir emansipator atır, nə bilim, türklər atır. Atsın, onlar da bizim qardaşımızdır, amma azərbaycanlıların da adını daşımalıyıq. 90 qaldı. Mədəniyyətli havası qazat taxır. coisa toda. Pode desculpar. Põe a marca aqui. Mas a perda. Põe castanha, pegar tudo, tudo. Korktum vücudum. Yok artık kırmızıdır. Babamın şuramı ve kişiler verildi cevap ver bana. Ben bir adam sır kazak takamam. Valla bu evde kalacak. Hiç bunu almayacağım. Evi Allah'a kaldı. Yaxşıdır da. Bunun yüzü hakkı şeyim bir. Bunu yiyelim. saçlarım kaç kaç. Gözlerim berber. Uyuyacağız bu akşam burada sokağa çok uyuma. Bu adam insan değil. Bugün da kaçmamış onu ya yapmam sana şey. Bununla kıracağım. Buradan kafalarını kullanmış. Ay, yapıyorum. Evet, bu safranın kırmızı. Kursun da. Şey, ben istemem öyle. Geri geçme zamanında. Bunu kim sağlayacak? Bunu pislik. Neyse bu işe basalım. Niye ben aldım? 9 vermesem 100 vermedim. değil mi? Ben kurtardım. 96 oldu 96 oldu 9. 90 oldu. 90'lık yer. C plus. Şimdi bundan çıkar. Şimdi duvardan oynar. Böyle açılır. Açıldı. Dediğime göre start. Boy yazıyor. puzzle. Finish. Shoot the second one. To what is this? It is a scene. There's a better vision and somebody else shoots a juice second. Sword for the Saturday pyjama fire. gitmiş. Çok mu aldık? Hadi bakalım. Bunlar hangisi belki çasıp çasıp insanlar. Hiçbirinin pulu yoxdur, yazıb ildə bir dəfə uzadır, uzadır, axırda gəlib boyanı kəsdirir. Bilmiyorum. Bu başına bak, saçlarına verir. Çoftarı şu gözlerde. Koca. Diğer kol boksuyla. Macera, mankıyla, mankıyla değil sana geçer arkadaşlar.